kede ntabwo birashya ngo njye ku kazi ntabwo birashya eh. ahubwo umunyu washushe ajya ku burundi weke jya ku burundi hmm. none se kedi wabitereye ukajya ku burundi njye ndatetse wabitereye gusa oya byapfuba pfuba hmm. cyangwa usigara utetse ngewe ngewe Naeleza kada utakuja kuuza. Ndiyo. Uanguke. yani kukyalooza ngaali nga wekulizingizisa eno esoba mpankizinga ezingiza eri mulimu tere akira kulizingiza eno ndakaiperera ndinokuhaha ndi ndivanokukulizinyanya

です。 banza abantu bose tuzire nzagira ngo bahateraniye genda ubabwire ndajya bashyira kuri mobayiro mani baze kumpamagara ntisaba gusigara neza Thank you. Mama și gaponc. Mama și gaponc. Băi. Aha, nu poți să luați. Mamă, ca să-i n-am garece za moto. Ei. Vreau să casi. Uite de ruba tare. De ruba na gari. Cam zrambiquenci. Gace? Am zrambiquenci. Băi, să vreau să vreau să vreau. Biblioteca. Kde? Biblioteka, gdzie? Ma studio sempre? Raffaele, si cerca. Thank <laughs> you.